day मैया जगा दो किस्मत सोई मैं निर्गुण गुण मुझ में ना कोई मैया जगा दो किस्मत सोई देखो एक नजर मा

day